Здравствуйте! Сегодня будем мариновать грибы, маслята. Ранее набрали маслят, нечищенных было полтора ведра, а когда очистили, стало одно 10-литровое ведро с горкой. Чистить их долго пришлось, а полтора ведра это заняло времени, где-то около двух часов. Но труд он оправдан, потому что грибы в зиму очень вкусные. До этого времени не было два года грибов, а сейчас появились и их вот набрали. Для этого необходимо, чтобы мариновать прежде всего грибы. Вот грибы очищены, как они выглядят красивые, маленькие, больших не берем. Наливаем 2 литра воды, или воды, можно сказать, когда высыпем кастрюлю, чтобы эта кастрюля была наполнена водой, чтобы грибы все скрылись в воде. Вот грибы, они так кипят сейчас на маленьком огне. Ну, потом добавится чуть-чуть больше, чтобы оно вскипело. И пенку будем собирать. Собираем вот пенку, можно шумовкой, можно кружкой. Вот, собираем э, эту пену. Воды много лить не надо, потому что, как видим, грибы влажные, и они сами выделили еще много влаги, и поэтому достаточно на первое время там где-то 2 литра воды. Также само эту воду первый раз подсоливаем по вкусу ее, и так кипятится она около часа. После кипения вынимаем, процеживаем их, никакой водой не промываем ничего. Вот так они выглядят, уже процежены все через друшлаг. И ждут вторичное кипение вместе с маринадом. Первый раз кипели грибы у нас где-то 50 минут. Для себя все ж таки варим, поэтому пусть они хорошенько проварятся, чтобы избежать потом разных ошибок, которые многие бывают отравления и то есть прочее, чтобы этого не допустить, для себя лучше проварить их надежно. Этим временем приготовим маринад. Сюда сыпем на 2 литра воды, выливаем, сыпем 4 ложки столовой с горкой соли, в конце видео будет рецепт дан. Вот такие большие ложки. Это где-то получается около 30 грамм соли. На 2 литра бросаем 2 листочка лавровых. И чайную ложку специй: там горошек душистый, горошек горький и другие специи по своему вкусу. После этого засыпаем грибы, которые первый раз отварили, маслята. Засыпаем уже в этот маринад, который мы приготовили для дальнейшего кипения. В таком состоянии они будут кипеть где-то около 15 минут в этом маринаде. И в общей сложности они прокипят где-то час 10. Это все готовится для себя, и поэтому будем защищать себя надежно, чтобы не было никаких неприятностей. Уксус или уксусную эссенцию будем добавлять в конце кипения. Вот так кипят грибочки. Если первый раз хорошо они прокипели, то второй раз при маринаде пенки не будет. А если плохо прокипели, то и второй раз будет пена. Поэтому хорошо надо прокипятить их первоначально, чтобы второй раз избавиться от лишних хлопот. И зачем нам это нужно, чтобы потом есть эти грибы во время вред себе. Добавляем 1,5 чайной ложки уксуса 70% эссенции, это за 5 минут до конца кипения. Этим временем стерилизуются стеклянные банки, куда будем потом закладывать грибы. Итак, грибы наши подходят к концу, вот они готовенькие. Сразу горячие раскладываем их в стерилизованные банки. Грибы лучше раскладывать в маленькие банки, чтобы открыть и сразу их съесть. Как вы уже заметили, что на дно банки ничего мы не ложим, Почему так мы делаем? Все необходимые ингредиенты для вкуса уже ранее были положены в маринад. И грибы кипели в данном маринаде 15-20 минут. Они пропитались вкусовыми качествами. И если кто хочет, можно тот же самый горошек или лавровый лист, который находился в маринаде, положить в какую-нибудь банку. Но мы так не делаем. Потому что когда положишь, потом горошек, если попадет в рот, потом его выплевывать. А зачем? Так так лучше, чистенькие грибы разложили в баночки. И теперь будем заливать их оставшимся маринадом. Грибы раскладываем по банкам до плечиков. Потом заполняем маринадом оставшимся после варки грибов равномерно в каждую банку. Чеснок для приготовления маринада мы не ложим, потому что раньше, когда ложили, то грибы эти маслята темнели после длительного хранения. Лучше без него, но кто как хочет, но мы его не ложим. И также грибы эти маслята очищать обязательно надо, иначе кто если их не очищает, потом будет горечь проявляться, и соответственно и темные они будут эти грибы, некрасиво будут выглядеть, и будут они какие-то слизистые сильно. Они так слизистые, а это будут еще больше слизистые. И берем стерилизованные крышки и будем закрывать закаточным ключом эти банки. После первой варки часть грибов, остывших, положили на заморозку. Они тоже замороженные грибы хорошие, потом разогревать, суп или на плов, кто куда хочет. Итак, приступаем закатывать закаточным ключом. Закрываем крышки, которые можно и на резьбе, и металлической крышки, которые идут под ключ. Закрываем и потом их опрокидываем на крышку до полного остывания. Накрывать не обязательно, это летний период, они и так постепенно остынут. После того, как они остынут до комнатной температуры, это где-то 22-24 градуса, можно их потом опускать в более прохладное место. Это подвал или погреб, ну у кого этих нету, условий, то, конечно, в холодильник или куда-то в другое место. Они сохранятся, если хорошо проваренные, даже в помещении. Ничего с ними не случится. Только надо, чтобы все было проварено. Обязательно горошки и другие специи, если они хорошо проварены, то никакие крышки не взлетят даже при комнатной температуре и банки будут в полной сохранности, даже при комнатной температуре сохраняться. Вот так выглядят красиво наши маслята, которые можно с аппетитом съесть в любое для нас желаемое время. Как видим, форма у них очень красивая, потому что больших я не брал, все они целые, больше 40 миллиметров я не брал их, и они когда уварились, это получились еще меньше. И беленькие, потому что специй много тоже не надо ложить, чтобы они не темнели. От большого количества специй они темнеют. Теперь я их попробую от нового сбора, который мы замариновали. Вот так он выглядит, этот масленыч. Очень аппетитный, вкусный и красивый. Очень привлекательно. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Приятного гриба аппетита. Всем желаю успеха, но не только в сборе грибов, но во всех благих намерениях. Кто забыл подписаться, то подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.